les avertis, tous les sous avec une autre vidéo. Euh, nous allons parler, nous allons parler, je, euh, vous qui la fois passée, tout le qui euh, y sortir Jacques dans la Bible, l'on kolobela bino Philippe dans la Bible, Puisqu'ils c'est peu un bango, puisque est dans le qui touche la fois passée. Euh, makambo par hasard vous euh, c'est conduit par le Saint-Esprit, que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Je t'abandonne d'abord entre le maître du Seigneur, euh, toi qui vas suivre cette vidéo, afin que nous quelque chose, puisque la vidéo a nous l'ont parlé. Parlons de Philippe. Selon ce que j'essaie un peu de voir dans la Bible, je suis tombé sur quatre types, types de Philippe. Et pourquoi je vous donne ça c'est une connaissance à part. Pourquoi Quand tu vas commencer à faire la lecture biblique, tu vas te rendre compte de quel Philippe il s'agit pour la pour de confusion. Parce que sachez que cette confusion s'appelle euh, comme Ananias. Oh, Nakatia acte des apôtres, moi sine Saphira. Et je vous parlerai, si, Dieu le veut aussi, par rapport à la différence. Et eh bien, Ananias la Bible. aza moko te baza plusieurs ananias on le saura na kati ya vidéo prochaine mais pour cette vidéo ici nous voulons parler réellement de philippe na kati ya bible towana quatre sorte ya philippe philippe ya liboso ali parmi ba 12 apôtres j'espère que ceux qui, ceux qui ont suivi histoire ya 12 apôtres ils seront d'accord avec moi que je parlais de philippe oyo yesu aza koyebisa ye Hein, Yeshua a que est-ce que depuis que tu es avec moi, tu me demandes, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'était de, de, celles de Philippe-là que nous faisons maintenant allusion, c'est-à-dire Philippe l'apôtre. Deuxième Philippe, elle Philippe ou oh, diacre. Philippe ou oh, évangéliste. Ok? Pour Philippe apôtre, c'est clair. Hein, liste, il y a apôtre bon on déjà mais pour la Philippe pour on ça différence entre le deuxième Philippe qui a diacre pourquoi j'ai dit diacre tout en Actes apôtres chapitre 6 verset 5 le après avoir proposé n'est-ce pas Pierre a proposé qu'il a que Bango va s'occuper plus de la parole donc va pour na tout c'est-à-dire euh, la, nourriture le bien en commun s'en charger qu'il s'en charge pour kokabola na bato donc tozwi dans la verset 5 acte 6 et le boye cette proposition plut à toute l'assemblée ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Pochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'est-à-dire, dans acte 6, 5 awa, batangi bakombo ya badiacre, tomoni d'abord diacre Étienne, oyo azalaki lapidé, et puis tomoni Philippe. C'est-à-dire, deuxième Philippe, la Philippe Oyo, Azali, donc Azali qui diacre et puis euh, évangéliste. Maintenant, troisième et quatrième Philippe, Bango Bazaki, rien à voir avec Yeshua. Nakati Mukanda, il y a Luc chapitre 3, verset 1, et puis dans Matthieu 14, verset 3, bokomona histoire oyo ya badeux philippe oyo deux philippe oyo bazalaki bana ya hérode de grand hérode le grand plutôt bazalaki bandeko ba avec deux mères différentes moko komona ezalaki philippe mosusu mpe komona ezalaki mpe philippe mais ils avaient comme père n'est-ce pas hérode le grand pour voir ça matthieu 14 3 et puis Luc 3, 1. C'est là, au fait, quatre sortes de Philippe pour la Bible. Encore une fois, je vous donne ces enseignements ou bien ces informations pour vous préparer que pendant que vous êtes dans la Bible, vous allez donc confondre, puisque tu peux lire des choses comme ça, et puis après, au lobby, peut que ah, Philippe a qui, moi, Hérode. Mais pourtant, ce n'est pas de ces Philippe-là qu'on parle. Peut-être dans Matthieu Nayo, dans e-, exhortation Nayo. Peut-être toi tu parles du, donc à Philippe et à Liboso, ou à Philippe, n'est-ce pas, apôtre. Mais tu tombes sur euh, un verset comme ça, ramassé, et puis après le temps, non, euh, Philippe, n'est-ce pas, moi, il y a, il y a Hérode, tout ça. On ne communique pas Pour éviter cela, il est important qu'on y ait, bah, qu'on boit, ce qui est belé, qu'on y ait, quel nom appartenant à quel type il y a moutou par rapport à l'évangile. Pour porter à la clarté et puis à la sincérité, sans pourtant mettre base dans la confusion à mitou na bango. Que le Seigneur réellement vous bénisse encore pour nous avoir suivis. Sur ma question, Zali, continuez à nous écrire, que nous allons continuer avec nos émissions sur les avertis. Soyez bénis. Shalom.